That song, I really miss my grandma. 以前我小时候的时候，就是我外婆不会唱歌嘛，然后因为我想听歌，她婆就会跟我说，那我就给你唱一段这个长沙话的这种民谣吧。她想来看我的演唱会，还要我唱歌给她听，我实在是唱不下去。 眼泪抹干，我去跟他唱歌的时候，他就闭上眼哭了，哭了。耶嘿，早上好。早。我今天把我电脑带过来了。太好了。今天听说有很长的路程，是吧？对。今天我们是去干什么？我们今天去一个。 印第安人的地方啊，真的？嗯，可以啊，带你去见一个乐队，rock band，印第安人的 rock band，非常酷，酷的不得了。那就走吧。按照昨天说的，做一艘坦克。 不对哈，感觉加的那个有点多了。我知道你说哪里了。嗯，坦克一定要有笛子。为什么有笛子我也不知道，但是觉得坦克应该跟笛子在一起。就差一个乐器，找不到那个乐器。这个乐器到底是啥呢？ 更喜欢 r 是多一点好这几种风格我都蛮喜欢的，而且我都能够做。我马上要发新歌了。月、月。一下。 就是以前我小时候的时候，就是我外婆不会唱歌嘛，然后因为我想听歌，外婆就会跟我说，那我就给你唱一段这个长沙话的这种童谣吧，啊，然后我就说，哎好，我再把这个童谣做成歌，然后再送给他。 我想那个时候是这样的，他想来看我的演唱会，因为我今年办了我自己的第一场个人演唱会。然后呢，他正好今年身体不好，然后我们就骗他，就就善意的骗他嘛，就是说你好了之后，我们看来看我的演看我的演唱会。但其实他根本好不了，而且就是过去陪他嘛，那他肯定不能出院，嘛，他要我唱那点歌，实在是唱不下去。 眼泪抹干，我去跟他唱歌的时候，他就闭上眼哭了，哭了。还有差不多五个小时。 朋友还在等我们吗？哎呀，终于到了！哦，那边火堆，他妈在等我们呢。s o guys? Sorry, I'm late. Hi. Hi. See you again. See you. This is my friend. Yeah. Trace. t r a i e Hi. Hi, I'm Ren. Hi, Ren. Hi. Eric. Lay. doing, buddy? Hi. Yeah. Lei. Yeah, we have some gifts for you guys. Yeah. We got some sake and some Chinese traditional alcohol. Hope you like it, all right? Yeah, very good. Yeah. Cheers. Cheers, cheers, cheers, cheers, cheers, cheers. What a good life, right? Yeah. What a good life, what a good life. Beautiful. Thank you, thank you guys. Just drink up. All right guys mind to play one? Yeah, sure, go ahead. that, that song, I really miss my grandma. Mm. Yes. Memories, good memories, huh? Yeah, yeah, yeah. You want to try something together? Okay, cool. Can I sit here? Yes. Thank you. Whoa. Good prey. Yeah. magic. Oh my gosh. Woo! Woo! One more? Yeah. There you go. Thank you very much. cheers, cheers. Cheers, cheers, cheers. cheers. Glad you guys came out, huh? Yes. I appreciate. I think music can connect every everything. Oh yes. It has to. You have to have balance. Yes. This is what our Navajo culture we need balance or else we can't. Balance is very important, right? Mm -hmm. A jogo. A jogo. A jogo? What is a jogo? Just like take it easy. A jogo. A jogo. A jogo. A jogo. Where should I sleep? You'll be staying in the Hogan tonight. Wow. Wow. This one would be a female Hogan. Oh, really? Okay. And this is where uh, creation comes from, the belly of the mother. So during mother's pregnant, this is her womb. Mm -hmm. her womb. her womb. The door should always face east. East. When the sun comes up. Yeah. That's how we greet yeah. every morning. Every morning. Hope one day we can play together. Yes on the stage. You know it, of course. Yeah. yeah we, that was our stage right oh, outside. Okay. <laughs> we yeah. can go like this too. like <laughs> this, this is like a handshake too. Handshake, okay. 会有新的 idea 吗？对于你做你的 music，我有啊，我现在已有了，明天早上马上起来就做。好，可以。 这天晚上我睡得特别香，就像在外婆的身边。我喜欢他们享受音乐的样子，也羡慕他们那份纯真。啊，妈妈的肚子里，完了，对吧？